Jag trodde inte att jag skulle stå framför kameran igen, men nu står jag här ändå. Mycket har hänt sedan det här året som jag tog paus och jag tänker inte gå igenom så mycket som det utan det jag kommer lägga fokus på är det ni ser bakom mig, vilket är det nya projektet för kanalen. Jag kommer att eh, gå igenom lite smått vad som kommer göras. Det här kommer bli en introduktionsvideo. Därför ska jag försöka hålla nere längden på den, även om jag vet att det brukar bli svårt. Bilen ni ser bakom mig är en BMW E46 330i det här är alltså en BMW från 02 som har en 3 liters raksexa mot kod M54B30 vilket också är en av anledningarna till att jag köpte den här bilen. BMWs M54B30 är alltså ganska trimvänlig när det kommer till turbokonverteringar och liknande. Alltså det finns mycket effekt att hämta med relativt lite jobb om man skulle säga så. Det här är då alltså anledningen till att jag ville ha just den här motorn och även om det inte är något som förmodligen kommer komma den här säsongen så tänkte jag att det ändå kan vara värt att nämna det utifall att någon undrar varför jag just vill ha M54 B30-motorn. Det är som sagt den 24 januari idag när jag spelar in det här och vi har planerat att bli klar till Boseventet 2020 och drar även jubileum i år. Det, Bose är alltså en BMW-träff som brukar vara på Mantorp den 22 till den 23 maj. Där som sagt jag planerat att vara klar till. Jag anser att det är en rimlig tidsomfång att bli klar inom. Sen så kommer jag såklart att även försöka komma till andra träffar som Barkarby, Linköpingsträffen, Mitt och Södermalms, Gatubil och så mycket mer. Om det är så att du vill se något speciellt under projektets gång, hur jag gör någonting och sådär, så skriv i kommentarerna så ska jag verkligen försöka filma det i samband med att jag bygger. Och annars kan du skriva på min Instagram, vilket är här, där jag även kommer lägga upp byggprojektsbilder och liknande med samarbeten och sånt där. Jag kommer gå igenom samarbeten och installationer och allt sånt där här också såklart. Men på Instagram och Snapchat så har de lite förtur om man säger så. Som sagt, om ni lägger till på Snapchat så kommer jag skriva den i beskrivningen med. Eh, ja, jag hoppas inte den här induktionsfilen blir för lång, men som sagt. Jag är jättetaggad. Jag hoppas verkligen ni också är det och kommer vilja ses på träffar och sådär sen. Så ni får det jättebra och så hörs vi sen. Hej då!